Γεια σας. Για όσους από εσά έχετε αναρωτηθεί από πού να πηγάζει η έμπνευση, οι ιδέες, η ευρηματικότητα, η εφευρετικότητα, η καλλιτεχνική φλέβα. Για όσους θέλετε να σπουδάσετε και να μελετήσετε τι είναι αυτό που κάνει μερικούς ανθρώπους να είναι ιδιοφύης, μεγαλοφύης ή να συγγράφουν απίστευτα έργα να είναι λογοτέχνες, ποιητές. Για όσους από εσά θέλετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο ανθρώπινος νους έρχεται σε επαφή με την ουσία των πραγμάτων, τότε δεν έχετε τίποτα άλλο καλύτερο να κάνετε από το να έρθετε στο 11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αναδρομικής Θεραπείας που θα συντελεστεί εδώ, στο Ελατοχώρι, στα Πιέρια Όρη. Εδώ που είναι η γενέτειρα των εννέα μουσών, των προστάτηδων των τεχνών, των επιστημών, του δράματος, της κομμωδίας, των ύμνων, της ποίησης. Εδώ που οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν σε αυτό τον όμορφο υπέροχο τόπο λόγω της ομορφιάς του, λόγω της φυσικής ομορφιάς, τις προστάτηδες όλων των τεχνών δεκάδες αναδρομής θεραπευτές από όλο τον κόσμο, την Ινδία και τη Βραζιλία, μέχρι τις ευρωπαϊκές χώρες θα μαζευτούν και περιμένουμε εσάς, τους σπουδαστές τους της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας, ακόμα και επαγγελματίες, ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Τους επαγγελματίες λοιπόν θεραπευτές, οι οποίοι θα θέλατε να έχετε και μία άλλη προσέγγιση στο αντικείμενο αυτό. Ε, μέσω της οπτικής ματιάς που δίνουν οι αναδρομείς θεραπευτές, οι οποίοι αποδέχονται την επιβίωση της ανθρώπινης ψυχής, την ύπαρξή της και την βίωσή της από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ελάτε μαζί, εδώ, μαζί μας, να μελετήσουμε το συλλογικό ασυνείδητο, να μελετήσουμε την ανθρώπινη ψυχή, να μελετήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε κτήμα μας κάθε μέρα αυτές τις αστήρευτες πηγές, αυτόν τον ατελείωτο πλούτο που υπάρχει μέσα μας. Σας ευχαριστώ, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εδώ μαζί με όλους τους διοργανωτές 9 με 15 Ιουλίου του 2016. Να είστε καλά, σας περιμένω.